Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Asus'un güncellemelerden sonra kalkan SD kart özelliğini tekrar aktif hale getirerek telefonun e, ana hafızasını boşaltmayı ve bu sayede telefonu güzel bir şekilde kullanmayı anlatacağım. Yalnız öncelikle şunu söyleyeyim size. E, telefonu mümkünse yedeğini alın. Yani herhangi bir probleme karşı resimlerinizi, uygulamalarınızı vesairenizi. Daha sonra bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde telefondaki bütün her şey silinmiş olacak. Downgrade dedikleri e, versiyon düşürme yapacağız. Çünkü yeni versiyonlarda SD kartta taşıma özelliği kaldırıldı. E, ikinci bir konu da eğer SD kartınız yoksa hepsiburanın.com'da e, SanDisk 64 GB SD kart var. Onun yanında bir de adaptör almak isterseniz 16 GB Samsung adaptörlü SD kart var. İkisini aldığınız zaman adaptörlü SanDisk fiyatına gelmiş oluyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Bu şekilde yaparsanız sıkıntı ortadan kalkacak. Şimdi e, olayın e, senaryosunu size anlatayım. İki tane e, update dosyanız var. Biri başlangıç, biri de ee, daha sonra yüklenecek olan versiyon. Bu versiyonlar eğer sırayla yapılmazsa açıkça söylemek gerekirse problem oluyor. Yani şöyle bir uyarı alıyorsunuz. Ee, diyor ki bu versiyondan daha güncel versiyon zaten telefonumuzda yüklü. Onun için yükleyelim. İşte bu problemlerin hepsini ortadan kaldırmak için ilk önce 1.15 dediğimiz versiyonu kuruyoruz. Daha sonra 1.17 dediğimiz versiyonu kuruyoruz. Ondan sonra olay tamamlanmış oluyor. Ama e, unblocklama işlemi var. Yani telefon bazen izin vermeyebiliyor. Unblock aplikasyonlarını kuruyoruz şu anki hali hazırda olan telefonumuza. E, aplikasyonlar yine Asus'un sitesinden. Her şey Asus'un sitesinden indiriliyor. İllegal herhangi bir şey yok. Sadece Asus bunları kurarken size diyor ki Ey arkadaşlar siz bunları kurarsanız ben de sizin garantinizi iptal edebilirim. Ama zaten şu an telefon bu şekilde kullanıldığı zaman garanti dahilinde olsa da kullanılmaz hale, kullanılmaz hale geliyor. Yani örnek verelim ablama ve anneme aldırdım telefondan. İkisi de şu an bende. Biri iPhone aldı biri de Sony aldı. Ve telefonlarını bana verdiler. Şimdi ben de bu telefonları edindiğim tecrübelere dayanarak size de bir video hazırlamayı düşünüyorum bu sorunu karşılaşan arkadaşlar olarak e, birçok problemi çözmüş olacaksınız. Yalnız e, uygulama kurduktan sonra biliyorsunuz telefonlarda bazı uygulamalarda reset atma sorunu yaşıyoruz. Bu mesela Township oyunu kurulduğu zaman reset attırıyor. 2-3 kere resetten sonra kurulmuyor. Ondan sonra Facebook kendi uygulaması reset attırıyor. Onun için Facebook Lite kuruyor. Bir de e, emoji pardon e, klavye olarak da e, iPhone 6'larda kullanılan bir klavyatürü var. Onu yapmışlar. Onu kur, kuracağız. Böylelikle sıkıntı ortadan kalkacak. Normal e, uygulama güncellemelerini yapabilirsiniz. Telefon e, SD karta resim ve videolarınızı kaydederken artık uygulamalarınızı taşıyıp uygulamada kaydedebileceksiniz. Ama bu genelde oyun uygulamaları vesaireler için geçerli. Diğer uygulamaların çoğu yine e, dahili depolama e, yüklemek istiyorlar kendilerini. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan işleme başlayalım isterseniz. Bir kablomuz var biliyorsunuz standart USB kablosu. Bilgisayarımız bir tane e, Asus ledlerimiz var. Modeli de şurada yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Z550 KL. Benim elimde 3 tane bundan var. Üçüne de aynı işlemi yapmaya çalıştım. Bazılarına başarılı oldum, bazılarına olamadım. Olamadığım adımları atladım. Bu kutuyu da öylesine görmeniz için Gördüğünüz gibi telefon gayet güzel ama işte yazılım problemi olunca teknolojik cihazlarda ne yazık ki başımıza bela alıyor. Şimdi tekrar daha sonra USB'ye takıyoruz. Memory kartımızı takıyoruz. Her şeyi takıyoruz. Şimdi sırada web sitesinden ilgili yazılımları indirmeye geldi arkadaşlar. Kamerayı ekran moduna alıyorum. Web sitesinden indireceğimiz kısım Adresler zaten burada. Sürücü araçlar Android seçiyorsunuz. Daha sonra iki tane dosya indireceksiniz. Biri 15 olan versiyon. Bu versiyon kurulurken e, versiyon kontrolü yapmıyor. Yani yeni versiyon varsa bu cihazda yeni versiyon vardır demiyor. Onun için bunu indiriyorsunuz. Bir de Bir de arkadaşlar büyük olasılıkla yirmi birli seri olmayacak. Bunu indireceksiniz büyük olasılıkla. Benim indirdiğim versiyonu değiştirmişler sanırım. E tamam bu işte bu. Bunu indireceksiniz. Tamam. İki tane dosya indiriyorsunuz. SD kartınız içine kopyalıyorsunuz. Daha sonra Z600 KL'nin içinden de iki tane uygulama indireceksiniz e, araçlar kısmından seçiyorsunuz. Unblock ve unblock loot lağları seçiyorsunuz. İndirin bunları. SD karta kopyalayın. Ben size kopyalanmış halini göstereceğim şimdi. Şöyle Cihaz güven sistemine diyelim. Seçenek nedir? Şöyle göstereyim. Bunu zaten bilirsiniz de. Şimdi USB'ye bağladığınız zaman bu cihaza güvensin mi? Aktarılsın mı? Vesaire gibi sonuçları. Buna evet tıkladığınız zaman artık e, bilgisayarınız e, diskler kısmında görecektir. Yani artık göreceğiz. İndirdiğimiz dosyaları bu şekilde kopyalıyoruz gördüğünüz gibi. Biri 15, biri 31. Aslında 17.40.31 ile kurardık ama e, şöyle bir sıkıntı oluyor. İşte yeni versiyon kontrolü yapıyor ondan dolayı. Bir de şu iki tane uygulama. uygulamalardan bir tanesini ikisini kurun. Bir tanesi kurulmayacak zaten. Ben şimdi bunları da kurmayı göstereyim size. Hızlı bir şekilde işimizi halledelim. Şimdi bu telefonun ekranı var. Buradan dosya yöneticisine geleceksiniz. Yani. Bu yeni kuruldu. Şimdi ilk önce şunu göstereyim. Telefonda. Üstten çekelim. Ayarlar. Hakkında. İlk önce hakkında tıklayalım. Burada versiyonu görüyor musunuz? 21.40 Tamam mı? Bunu düşüreceğiz. Yani bu versiyonda ayarlarda uygulamalara giriyoruz. Görüyor musunuz? SD kart taşıma diye bir şey yok. Taşınabilir vesaire. Hepsini kaldırmışlar. Yani ben bilgisayar alıyorum, içine disk takıyorum. Sen diyorsun ki sadece bu diske resim ve video kopyalayabilirsin. Sen niye beni kısıtlıyorsun? Kısıtlarsam insanlar da böyle eziyet çekerler. Daha sonra da tövbe ederler. Neyse. Biz şimdi konumuza gelelim. Dosyaları e, indirip kopyaladıktan sonra gördüğünüz gibi Word dosyayı daha sonra e, buradan dosya yöneticisine giriyoruz arkadaşlar bunu ben yine koyduğum için bunlar çıkıyor Uzun ver oğlum. Tamam canım tamam. Evet şimdi SD karttaki böyle gösterelim. SD kartın içindeki dosyalara bakıyoruz. Aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi unlock iki tane dosya var. Biz üsttekini seçelim. Gördüğünüz gibi yükleme engellendi diyor. Onun için ayarlara gidiyoruz. Bilinmeyen kaynaktaki dosyaları yükleniyoruz. Zaten Asus'tan indirdik. Bu uyarı çıkıyor. Daha sonra tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Sonra geri tuşuna basıyoruz. Sonra tekrar buna basıyoruz. Uykuya Bir tanesi çok uzun sürüyor da. Sonra kabul ete tıklıyorum. Eğer uzun sürüyorsa çok diğerini kurun. Bu telefonu root yapmaya yarıyor. Tamam. Bitti diyelim. Bir saniye bakalım. Aç diyelim mesela. Bunları aşağı indirelim. Ona buraya işaretliyoruz. Tamama basıyoruz. Bunu da aşağı indirelim. Kabul ediyorum'a basıyoruz. Tamam basıyoruz. Sonra tekrar tamama basıyoruz. yaz kapanıyor. Şimdi Bunu yapmasanız da olur büyük ihtimalle de. Forumlarda vesairelerde çok fazla araştırdığım için. Yani normal şartlarda işte ee, birinci 1.15 versiyonu kuracağız. 1.15 versiyonu kurduktan sonra 1.17'yi kendi görecek otomatik olarak. Onu da güncelledikten sonra işimiz bitiyor. E, hakkında kısmaya giriyoruz ayarlarda. E, güncelleme dosyalarını indirmeyi seçince olay bitecek. Uygulamalar güncellenebilir ama sistem kendi güncellemesi önemli olan bu. Eğer indir açık kalırsa güncelleyeyim, güncelleyeyim diye size sürekli soracak ve rahatsız edecek. Onun için bunu Buna engel olacaksınız. Şu an cihaz kilidi kaldırıldı. Artık her şeyi yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi tekrar aynı şeye girelim. Ee, yine dosya yöneticisine üsttekine tıklamıştık. Değil mi? Şöyle. üsttekine tıkladık ya. Şimdi bir de alttakine tıklayalım bakalım ne Kilit açma halinde. Bu mevzu verdi. Yükle diyelim. Kilit açma aracı. Bir tanesi bayağı uzun takılıyordu sanki. Çok önemli değil hemen şu işaretlememiz lazım. Ki keyfimiz yerine gelsin. Tamam bu takılıyordu herhalde büyük bir olasılıkla. Bununla hiç vakit kaybetmeyelim. İki tane dosya var ya. Bundan geriden çıkalım. Tamam şimdi yapmamız gereken şu. Telefonun üst tuşu var ya şöyle. Bir de volüm kapatma tuşu var aşağı indirme. Şimdi ikisini Aynı anda basıyorsun. Cihaz kapanacak. Asus logosunu gördükten beri bir süre sonra çekin. Gördüğünüz gibi. Versiyonu vesaire her şeyi yazıyor. İlk önce yapmanız gereken şeyleri söylüyorum. Byte data faktörü reset yapın aşağı ses şöyle yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Üst taraftan seçiyorsunuz. Yes'e tıklayın. Tamam. Sonra White Cache Partition diyor. Yes'e tıklayın. tamam. Şimdi Apple Update SD kart diyeyim. Sonra 1.15'i seçin. Normalde 1.17'yi seçerseniz şöyle bir mesaj alacaksınız. Ee, canım bu cihazda zaten yeni versiyon yüklü. Sen en iyisi bu işten vazgeç gibi. 1.17'nin içinde versiyon kontrolü koymuşlar. Ondan dolayı 1.15 ile başlıyoruz. Daha sonra 1.17'ye geçiyoruz. İşte tecrübe vakit kaybı. Ben size bunu bulana kadar Bayağı bir deneme yaptım. En sonunda eski kartlaşma özelliğinin 1.17 versiyonuna kadar kaldırılmadığını gördüm. Ne gerek var kaldırıyorlar anlamıyorum. İşin güzel tarafı bu. Herhangi bir uygulama kurmuyorsunuz. Her şey orijinaline uygun. Daha sonra normal cihaz açılacak. SD kartın içindeki 1.17 versiyonu kendi otomatik olarak görecek. İnanır mısınız 3 saatten beri video çekiyorum. Bir tanesi çok uzun oldu deneme yanılmalar. Bu da net hızlı bir şekilde sonuca götürüyor Kol kaslarım da gelişti size. Telefonu göstereceğim. Of. URL sayfanın altında çıkan reklamları inceleyin. Boş yere vakit kaybetmeyin. Hadi geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi Installation Update Device University Otex Device kuruldu. Sonra doğru gidiyoruz. Installation complete demesi lazım diye düşünüyorum. Biraz daha bekleyelim. Daniel Minas da Kesinlikle buram eski kart komple. Hadi geçmiş olsun. Şimdi e, tekrar reboot sistemine alıyoruz. İlk yapmanız gereken şey incelemeleri indirmeyi seçmek. Ayarlar hakkında güncellemeleri indirme. Sonra diğer detayları göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde. Telefonun güzelliği ama ayarları ve yazılımı işte. Bütün mesele Bunları özellikle geçiyor. Şimdi de bu telefonların şöyle bir sıkıntısı var. iPhone'larda arabaya bağlıyorsun müzik çalar olarak görüyor. Ama bu telefonlarda görünmüyor. Yani kardeşim sen bunun içine yüklediğin müzikleri niye göstermiyorsun? 500 kere aradım ama ne yazık ki bu işlemi bulamadım arkadaşlar. Bunu bulabildim. Ona da şükür. iPhone'lara mı hareket etmeyeceğim bunu telefon olarak. Yani geçmiş olsun. Şimdi normal kurulum işlemini geçelim. Bunları yaparsınız zaten. İlk şeyi seçelim. Gidelim. Türkçe emoji'yi de seçelim klavye olarak. Şu kadar. Tamam mı? Gidelim. Wi-Fi bağlantısını yapalım. Nereden bağlanır? Kendi ağınıza. bağlandı. Tabii ki Gmail hesabından bilgilerinizi göreceksiniz. Bir saniye doldu. Google hesabımızı ekleniyor. Tamam. Yok ki bir daha uğraşmayalım. 3 tane telefonum olmuş oldu. Kırmızı gidelim. Şimdi SMS gelecek. Beş yüz altmış iki dokuz altmış dört. gördüğünüz gibi. Baya yorucu ya. Yorucu olayı var ya. Gerçekten açtık açtık. Gerek yok bunlara. Bunu yeni cihaz olarak ayarlıyorum ben. Yeni cihaz olarak koyuyorum. Tamam. İleri gidiyorum. aşağı indirdikten sonra tekrar ileri gelip İleri gelip ileri gelip ileri gelip evet burada saat problemimiz olduğu için bunu kaldırıyorum daha sonra saat ayarlarından belki bir ya da atıyorum. Yani şu bağa basılı tutup çekiyorum. Şu şekilde. Bir dakika. Şu an 13. Tamamı basıyoruz. İleri yiyoruz. İleri. A yiyoruz. İleri. İsterseniz evet diyebilirsiniz. Veri aktarımını gösterelim. İleri. Bu zaten kurulum olduğu için basit. Gördüğünüz gibi telefonumuz kuruldu. Hadi hayırlı olsun. Hemen ne yapıyorduk? Ayarlar. Hakkında sistem güncelleştirmesi. Sistem güncellemesini otomatik indirme var. Görüyor musunuz? Onu seçeceksiniz. Tamam. Şimdi Bu kadar şimdi. Bakın burada ne yazıyor? Sistem update faili dedektifte. Bunu seçelim. Gördüğünüz gibi SD kartın içinde olduğu için otomatik olarak görüyor. Tamam'a tıklayalım. Tamam'a tıklayalım. İkinci adım da bu. Daha sonra yapacağımız şeyler kamera kayıt yerine kameraya basıyorsunuz. ayarlardan e, anahtar simgesine tıklıyorsunuz. Orada kayıt yerin mikro SD olacak. İkincisi Asus ayarlardan Asus özelleştirilmiş ayarlara giriyorsunuz. Uygulama kurulum yeri olarak harici depolamayı seçeceksiniz. Daha sonra Facebook olarak Facebook Lite'ı yükleyeceksiniz. Ee, şimdi sona doğru gidiyoruz. Bir de isterseniz klavye yükleyebilirsiniz. Ben size listeyi göstereyim bu yüklerken. Burada sizin için liste hazırlamıştım. İlk önce Skart'a taşındığını göstereceğim. Bu dosyaları açıyorsunuz. İlgili dosyaları bulup indirdiniz. Hafızana kopyayı yükleme işlemini yaptık. Kayıt yeri olarak SD kart hafızasını seçiyoruz. Telefon fotoğraf kayıt yeri olarak onu seçeceğiz. Bir uygulama uygulamanın kurulduğu yeri gösteriyor. Bu versiyon Facebook hatalı oluyor. Facebook live kuruyor. Bazı uygulamalar reset atıyor. Tamam mı? Township mesela. Bunları ilgili linkler bunlar. Z600 bir de hangi versiyonsa yani şurası da Bu da 550 ee, Unlock'lar Z600'ün sayfasında diğerinde yok. Sonra video çekmeden önce menülerin yerine öğrenin. Bunları size gösteriyorum ki adım adım planladığımı görün. Resim yeri ayarları, ayar, ayarlar, anahtara buraya kaydede tıklayacağız. Uygulama yeri etkinlik ayarlar. Haftaların ayarları uygulama kararı halinde kolamayı tercih edeceğiz. Taşıma bölümü ayarlar uygulama taşınabilir göreceğiz. Update kısmında da bunu yapacağız. Facebook ses arttırır, tema, Facebook Live emirli klavye kurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar telefon update'i güncellendi. 1.10 Şimdi 1.17 yaptı. Olayımız tamamlandı yani. Hadi geçmiş olsun. Göz bebeklerime bakayım da. Bir damla damlattılar. Göz doktor tarafından 3 günden beri göz bebeklerim değerli. Bundan çok daha büyük yani öyle söyleyeyim. Ne yazıyor? Evet, uygulamalar optimize edilmiş. Böyle milleti uğraştırıyorlar. Ne gerek varsa anlamadım. Neyse. Demokraside çareler tükenmez kardeşim. Kahvaltı yapmadım sizin yüzünüzden. Hadi et de. Görüyor musunuz? İki saat bekliyoruz. Hadi geçmiş olsun. Olay bu kadar basit. Aslında basit değil de bu kadar kanalımız. Şimdi bunları daha sonra denetlenmeyelim. Şimdi tekrar ayarlara gidelim. Artık update serüvenimiz burada tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.17 oldu. Yani en yakın seviye şimdi. Ne yapıyorduk? Asus'ta yerleştirilmiş ayarlara giriyoruz. Artık uygulama kurulumuna giriyoruz. Harici depolamayı tercihe tıklıyoruz. Ve böylelikle sorunlarımız çözülmüş oluyor. Şimdi ise artık bazı uygulamalar dahili depolamaya kurulurken büyük boyutlu dosyalar tabii ki SD kartımız yüklenecek bunları geçelim evet diyelim tamam bakın zaten bu otomatik olarak soruyor Evet diyoruz. Tamam normalde üst taraftaki anahtar simgesine tıklayıp tekrar şey pardon chart simgesine tıklayıp anahtar simgesine tıklayıp burada kayıt yerini seçiyoruz. Artık burada en kaliteli e, ayarları yapabilirsiniz. Artı telefona zaman damgasını açabilirsiniz kamera olarak. Ama konumuz bu değil. Yalnız o tarihi de hatanı gösteriyor. Neyse. Şimdi geri yapalım. Size son olarak şey göstereyim. Ee, ayarlara gelin tekrar. Daha önce göstermiştim. Uygulamalara girelim. Bakın artık yukarıda ne çıktı? Taşınabilir çıktı gördün mi Şu an bir uygulama yok. Ne yapacağız? Apple Store'dan bir tane uygulama indireceğiz. Hmm. İlk önce aç özellikle ayarlarını eski haline getirelim. Görmeniz açısından uygulama kurulum ayarlarını dahiliyle kullanmayı tercih ediyorum. Taşıma işlemini göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ee, Play Store'a giriyorum. Orada bir tane araba oyunu var. Eğer çıkarsa. Ben şimdi birazcık gideceğim. Kırık çakmak taşın oyununu yapmış. Yükle diyelim. Kabul et. Ah, inşallah megabayta düşüktür. Bu şu an dahili depolamaya kopyalanıyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kolum ağrıdı. hani özel hayatımızla ilgili mesajları da görebilirsiniz. Hayatımızda sorun olan her şeyi çıkarın. Cep telefonumuzda dahil yani. Sorun insanlardan kaçın. Yeter ya. Yani. uygulama bu program push, push bellek şey diye yazıyor. Yani onu da kurarsanız şurada. Neyse konumuzdan mı? Ekran koruyucuya geçti. Heh. Şimdi arkadaşlar oyunumuz durmuyor Eskiden Windows böyle beklerdi. Hızlı hızlı ilerlerdi zannederdim çok hızlı. <laughs> Son bir dakika. Son yüzde kalınca. Bir saat bekledim. Yeter ya. Evet arkadaşlar. Şimdi uygulamayı açmaya gerek yok. Ee, ayarlara gelelim uygulamalara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi cookie cam diyor değil mi? Bunu kaydırıyorum. Taşınabilir diyor görüyor musunuz? Sonra cookie cam'in içine giriyorum. Bakın ne çıktı burada. İşte bütün sorunumuzu çözen bir yönü. Niye kapatıyorsunuz kardeşim? Öyle öyle. SD kartla taşı. Tamama tıklıyorum. bu kadar arkadaşlar. Artık SD kartta. Bakın uygulama SD kart. SD kartta 90 MB. Böylelikle dahili depolamadan 90 MB kurtarmış olduk. Veya tamamen. Neyse. Hadi geçmiş olsun. Şimdi sırada iki uygulama kuracağım. Ben size göstereyim onları. Facebook Live. Tamam bunu kullanacaksın. Diğeri reset ettiriyor. Hadi bakalım hadi. Neyse biz diğer uygulamayı da arka planda yükleyelim. Bunu beklemenin anlamı yok. Klavye diyorum. Para diyorum. Vallahi internet, store online. Buna bir şey diyemiyorum ama. Devlet kapatmış olabilir Playstation. Espri yap. Ne bu kardeşim? Bunlardan kurtuluyorum. Açık olan şeylerden. Uygulamaları güncelleyebilirsiniz ama telefonu asla asla güncellemeyin. Hayatınızın hatasını yapıyorsunuz. Şu an Facebook ekranı yapalım. Klavyeye geçelim. Gördüğünüz gibi klavyeler geldi. Buradan klavye seçimi olarak emoji üyeliği kurun. Bu iPhone klavyesi gibi güzel. Rahat. Mesela. İsterseniz klavye ayarı da yapabilirsiniz. Ya. Hangi hoşunuza giderse. Klavye bazen durdu filan diyor çünkü. Asus'un kendi klavyesi. Daha sonra aç diyelim. aktivniye tıklayalım. Ondan sonra Enable Settings'e tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada bunu açıyoruz. Bunu da Switch Metal tıkladıktan sonra bunu seçiyoruz. Artık klavyemiz güzelleşti. Mesaj yazarken böyle yapalım. Gördüğünüz gibi klavye. Şimdi sırada ne var? Son olarak da şunu yapalım. Bunu isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Ama yaparsanız güzel olur. Alttan yani evet. hoşuma gidiyor ki. Buradan free'ye tıklayın. Sonra aşağıya. İnin. Daha da inin. Neon Roy'un bağı. Ona tıklayın. Bunu da bayağı güzel bir şey. Sonra da uygulayayım. Bu kadar. Şimdi değişimi yapıyoruz. Orayı yukarıdan Şimdi update'ler yapılıyor. Facebook'ta gördüğünüz gibi reset hattını. Normal Facebook'u da deneyin. Reset attığını görürseniz silersiniz. Bu da oyunun. Hadi geçmiş olsun. SD karttan çalışıyor gördüğünüz gibi. Orijinal herhangi bir şey yapılmadı. Cihaza zarar verilmedi. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz bir program yüklenilmedi. Her şey Asus'un kendi sitesinde. Play game'e basıyorsunuz. Bu kadar işte. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar. Böylelikle sorun çözülmüş oldu. Telefonunuzu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. SD kartı taşıyabilirsiniz. Şunu yapmamalısınız. Ayarlardan. Asus özelleştirmiş ayarı. Uygulama kurulum ayarı. Harici depolama mesajları. Yok sadece anlamı. Hiçbir şekilde de güncelleme yapmıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Sistem güncellemesi. Ne yazıyor orada? Otomatik indirme yazıyor. Size sorarsa da kesinlikle indirmiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun güle güle kullanın artık telefonunuzu güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Kilitlenmeden, takılmadan. Gördüğünüz gibi saat 10.31 işimizin bittiğini gösteriyor. Hoşçakalın. Buna gidin.